1 bölü 4 üzeri a artı 1 bölü 4 üzeri a eksi 1 eşittir x bölü 4 üzeri a olduğuna göre x kaçtır? Bu soruda yapabileceğim uyanıklık şu. Benden a'yı istememiş. a sonucu etkilemiyor ve x bir a'ya bağlı bir değişken değil. Dolayısıyla a ne olursa olsun x'in aynı şey çıkması lazım. Öyleyse basit bir şey vereyim a'ya. Sonucu etkilemiyorsa 1 bölü 1 vereyim. 4 üzeri 1 artı 1 bölü 4 üzeri 1 eksi 1 eşittir x bölü 4 üzeri 1. 1 bölü 4 artı 4 üzeri 0 1'dir. 1 eşittir x bölü 4. 1 bölü 4 1 daha 5 bölü 4. 5 bölü 4 eşittir x bölü 4 ise x eşittir 5. Başka bir sayı verdiğinizde de aynı sonucun çıktığını görebilirsiniz. Nasıl bu kadar rahat a üzerinden gidebildim? Çünkü baktım ki a sonucu etkilemiyormuş. Bir şart da vermemiş a şu olacak bu olacak diye. Hemen c seçeneğine ulaştım.